नमस्कार आज हम हीलिंग के बारे में बात करेंगे इस ज्ञान संहिता के इस एपिसोड में मुझे कई प्रश्न आते रहते हैं लोगों के कि गुरु जी कैसे हीलिंग वर्क करती है how the healing work and how person can be benefited यहां पर हम हमारा इंटेलेक्ट यूज करते हैं बुद्धि बुद्धि का काम ये कि वो उसको वही एक्सेप्ट करती है जो उसको जितना मालूम रहता है तो आज हम बात करते हैं क्योंकि हीलिंग के दौरान कई लोगों को अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं तो कई लोग जो इसको एक संदेह की दृष्टि से देखते हैं तो आज मैं उनसे बात करने आया हूं कई लोग ये कहते हैं इट्स ए कार्मिक एक्सचेंज आप गुरुजी फ्री में क्यों कर रहे हो इन सब प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं आपको आज आपकी बीच आया हूं देखिए पहले तो हीलिंग एनर्जी क्या है मैं बड़े प्रायोगिक भाषा में बात करता हूं आपसे आप ये जानते हैं श्वास लेना बहुत जरूरी है श्वास ले रहे हैं श्वास छोड़ रहे हैं क्या आप जानते हैं कि श्वास को देख पाते हैं आप बुद्धि कितनी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं क्या हम देख पा रहे हैं इस घटना को या इस क्रम को नहीं हम एक विश्वास के साथ है कि भाई हम जो श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं कुछ हवा जा रही है अंदर कुछ हवा आ रही है एक हवा नाम दिया हमने उसको हमने देखा है न जाना है हम एक आम इंसान की बात करें मैं वैज्ञानिकों की बात नहीं करता तो आम इंसान के बारे में बात करूं कि हीलिंग वह अनुभव है जो जिस प्रकार ठंडी हवा आपके शरीर को स्पर्श करेगी तभी आपको एहसास होगा ठंडी हवा आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते ये एक अनुभव की चीज है ये अनुभव हम जैसे हीलर्स हैं जैसे हमको कुछ हीलिंग से नवाजे ऊपर वाले में तो इसमें हम चाहेंगे ऐड करना ये कि इसमें हम आपकी हीलिंग आपके माध्यम से ही करते हैं कोई मेरे पास शक्ति का भंडार है कोई ऐसा कुछ नहीं हम पर काया प्रवेश के हिसाब से आप में ही जाकर आपकी शक्ति को जगाकर आपके इसको मारते हैं डिवाइन सोर्स एनर्जी हवा में ऑक्सीजन जो उसको ऑक्सीजन बोलो हवा बोलो पूरे ब्रह्मांड में अविरत बह रही है बस हम जिस प्रकार आप मंदिर में जाकर किसी एक मूर्ति के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके पूजा भगवान का स्मरण करते हैं उसी प्रकार हम लोग भी आपके उस समस्या पर कॉन्सेंट्रेट करके आपके माध्यम से ही आपको हील करते हैं क्योंकि आप लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा जुड़े हुए हो आपको अपने अंदर की दुनिया जब भी समझ में आती है जब आपको कोई तकलीफ होती है या परेशानी होती है तो आप चाहें तो आप भी अपने आप को हील कर सकते हैं कैसे जस्ट आप अपने आप पर विश्वास करें लंबी गहरी श्वास लें और जहां पर आपको तकलीफ हो रही है वहां पर अपना ध्यान लेकर जाए और प्रार्थना करें जिसको मानते हैं जिस शक्ति को आप मानते हैं वो गणेश जी हो या गणपति हो या शिव हो जो भी है चर्च हो जीजस जो भी हो मान के आप करें मेरा पूरा विश्वास है आपकी वो तकलीफ शनि शनि दूर हो जाएगी जहां तक रही बात कार्मिक एक्सचेंज की एक व्यक्ति ने हमसे कहा भैया गुरु जी आप लोगों का दर्द हरते हैं तो लोगों की नेगेटिविटी आप अपने ऊपर लेते हैं आपको कोई नुकसान नहीं होता और आपको कर्मास आपके खराब नहीं होते जब आप दूसरों के कर्मास लेते हैं बेट कर्मास तो ये हमने एक प्रश्न की अगर आपको कोई दर्द होता है फॉर एग्जाम्पल आपको दर्द हो तो आप कहा जाते हैं डॉक्टर के पास डॉक्टर आपको एक दवाई लिख के देता है आपका दर्द बुखार चले जाता है तो क्या डॉक्टर को उसका कार्मिक आपके बुखार तकलीफ आपका दूर करने का अधिकार वो सजा मिलेगी या कार्मिक एक्सचेंज होगा नहीं तो उसने एक विद्या सीखी है जिसके माध्यम से आपसे कुछ शुल्क लेकर आपकी बीमारी का उपचार करता है हम हमारे बारे में बात करें हमने कुछ विद्या सीखी नहीं है हमें ऊपर ने डिवाइन ने ऑलरेडी ब्लेस किया है और हम अपनी आवश्यकताओं से परिपूर्ण है हमारी जो भी आवश्यकता है भगवान की कृपा और आप लोगों की ब्लेसिंग से हमारी पूर्ण है तो हम किसी की तकलीफ परेशानी को दूर करने का कोई शुल्क नहीं ले सकते बस शुल्क हमारा एक ही है आपका विश्वास और आपकी मुस्कान जब चाहे जब आप मुझे फ़ोन करते हैं फ़ोन कर सकते हैं हीलिंग के लिए और मैं आपको हीलिंग दूंगा बस मुझे आपका केवल दो चीज़ चाहिए एक आपका विश्वास और एक आपकी मुस्कान और अभी शायद गुरुवार से हर every Thursday not every Saturday as per Indian time nine thirty I started taking session on my site Krishna Guruji dot com And I receive the testimonies that people are benefited more and more because they get some satisfaction उनको संतुष्टि मिलती है कि जो व्यक्ति हमको हील कर रहा है हम उसको देख पा रहे हैं तो आप चाहें तो शनिवार को मेरी साइट विजिट कर सकते हैं आप लोग खुश रहें सुखी रहें समृद्ध रहें आरोग्य रहें और सदा मुस्कुराते रहें blessings to all of you